Sekar pangkur gagat kasmaran Laras pelok patet nenem Tatkala prihatin dahat awet bangun malah sadinten malih ing mengnya wimbo sadalu gagat bangun rahino prapto angin silir silir mawon dyalu heng wengi milya nangisi sing keneng wingi